Сюрприз. Бел? сегизинчи март майрамың менен жаным рахмат мен сага белек алып келдим белек ооба эмне белек алып келдиң көзүңдү жум колуңду сун кайсы колумду берейин болобу кайсы колумду берейин өтігім жоқ деп атпадың беле мына өтік алып келдім саған жынданып қалғансың ғой башың не болды кешіріп қойшы мындай сюрприз қылып кафе ресторанға шақырсаң болбайды беле кафе керек керекпи сага анда бүгін кечинде жасанып даярданып тур кечки саат алтыда ылдыйга кухняга чайга чакырам жаным кеттим мен даярдай деген қаншалаған жақсы жылдарымды арнап тұрмын қандай жылдарымды жақсы жылдарымды жақсы жылдарымды арнап тұрмын саған сен ушундай жақсы жылдарың ушул болсо анда келечекте жақсы жылдарың жөнүндө айтпай эле кой эми мындай нурбек карасаң мисалы мен сага караганда акылдуумун да эмнеге бейбі өзің ойлап көр мен мектепте алтын медальмен бүткөм университетти кызыл дипломмен бүткөм анан мен акылдуу экенмин алтыным өзүң ойлонуп көрсөң алтын медаль күмүш орден менен бүткөн кызыл диплом менен аяктаган кызды алган мен акылдуубу же сен акылдуубу аман чоңуз мына кечиресиз кичине майрамдын алдым мен. Но мен жака кайсы жол барат менин үйүм жака ошону көрсөтүп кое албайсызбы а билем ооба көрсөтүп кое алам о сиз мени тааныйсызбы сиз каяктан билесиз менин каякта жашаганымды жагыңды басчы жермен сүргөйлү бар шеменде кылбай тамаша нелерді эле издеп атасың бізде бір бизде бир бар эле білесің, билесиңби кантип жүз жыл жашаса болот дегенчи ушул китеп каякта а мен аны өрттөп салған мен аны соң, не өрттөп салған? көп болдығы мен еш алып чыгып өрттөп салгам да аны мен башың иштейби не өрттөп салдың аны э кокус апаң келіп туруп оқып калса эмне болот ал китепти саламатсызбы саламатсызбы э, шефтин азыркы качысыз да туурабы ооба мен сиз болсоңуз жакшы мен шефиңердин аялы болом саламатсызбы дегениңиз келиңиз саламатчылык отура бериңиз так чоң кыз мындай мен ойлойм шефиңердин мурдагы качысына окшоп тың болуп кетпейсиз деп ойлойм да жок жок эже мен андай деле эмес а мурдагы катчысы ким эле мурдагы катчысы мурдагы катчысы мен болчумун жүресіңе э биз классташтар чогулду биз классташтар чогулдук туурабымы ооба биз үчөөбүз классташ эмне үчөө үч күн чогуласыңар бей биз үч күнбү чогулган жокпуз чогулган жокпуз эстедик үч күн эстедик эмнени эстедиңер бизби эмнени эстедик үч күн биз үч күн менин каякта жашаганымды эстедик ооба момын ешкімден бері тақы жасағанын естіп таптық келдік ей мақұл классташтар чогулуп тұрсыңар э могуңар ким э ата үйдө ким бірінші атаман апамбы эле сизби үйдө деген атасы бірінші атаман мен бірінші ата Бардығын баардыгын чечкен мен болам. Үйден мен Сіз балам сизби апа муну билеби акырын апаң угуп қалбасын, э акырын муну мен эле экөөбүз эле билебиз ата ооба балам эшикке чыгып ойноп келсем болобу апаңан сурачы балам а ассалауму алейкум алейкум алейкум ассалам қандай інім жақсы жақсы жақсы балық қармап жатасың ба <laughs> о кішкене балық қармап кетейін деп келгем бұл жайекте балық жоқ не жоқ бұл жақта рахмат байке Bu yerde de balık çok. Ben bilem bu. Kulağınız şu. Yakta da çok bu. Eynim. Bulcayek'te de balık çok. Bekerli var oğlu otasın. Evet. Haykel. мен балық қарматасын жоқ жанатан бер тәқі барсам деле балық жоқ бәқа келсем деле балық жоқ сіз қайықтан қайқта қайықта балық бар екен. мен бұл балықхананың қарауылшысы болом Қойыңыз әке ооба